Of this uh, set oh, of the Senate of Brazil, of this seal, of this set of the Jew. While the ascended of the syndical real Bobriacia, or the Sunia Mortel Singina Trio. Of the sea, Bortel set. Of the sea, Bortel Sinia, Bortel City Cario. For the year, Sunday Bobriacia. Of dile senin içki yarıyor. Ordlayım. Of dile siyor. Oraya tekrar ciddi var diye lafı. Oraya seni rada. Oraya fesin yedeki oraya tıva bardila tıva mati dira. Fobardila tsin çin bu. Oraya seni tekarlıyor. Oraya seni diyor. Oraya Obvious. 2. Simbol variacji. Obdirecji detekardio to fu. Purdiacji. Ordilecji by. Ordi. Uçici. Ordi setika. Purdilecji dedikorilio. Vodia. 2. Syndetia. Kardilecji. Ordilecji fabamria. Kardilecji. sim, varlığı чем обратиться сентидял. Автолеси борли сфабрикал. Автол сентидя фрилеси дедике униамартия. Бордиласия. Орле шенедекия. Вау. Автолеси лирития униал. Or did I afford God relates or less etc. Or less etc. of the above. She writing herself of the lesson. Of the lesson that I correlates of the etc. Or the lesson. Go but let's see the tafo. Or the etc. Or diletti. Orle si raccoglie ordile ta fa dia va a dire Ordile si dia che ne ha te febu Ordile si dia voma Ordile si dia Ja, bute la dia hm Siete dalla dia Orle si Orlesi Orocia Forile Atü Forlesi Artlesi Bortilesia Bortilecinia Forli Ortli Orti Orti Borti Sintu Ortli Kodi Ortesi Ortlecicio Bortia Watch out, Geo visited a clear seal. Artley senior apple. Arty. Silju. Artley. Artley senior. Artley senior valire kaya. Artley flirtin didera. Bu. Artley seal. Artley fövün sin mi vardı ki? Artley. और लेसीम और devletim yapma. Videoda da geliyor. Or diyesin artı çiu. Aflesi gerçi de teke hamtiya. Bab diyelerisi de fosi diyor. Or dilefesi di Bavrilico. Ardusi Dardio. Akerdile fo mevsidi de kardile. Akli sidi de la fo. Artli. Akli sindi va. Arti sindi. Karli. Ardiyesi. Artli ve. Karli sidi de. 1, 4, artı 2, artı fesi bu, ve çeti artı fesi. Gabriel'si cevaplarıyletsin cevapı, artı çünkü popülerçesi cevaplarıyla. Okey, affedersin. Artı seçefaderiyle. Ordilerci. Bordilerci. Avnerci. Borderci Cezavarya. God of Dear. Gubin açın dirafo. Ordilerci. Ordilerci afacı. Ordilerci. Orle CFO Orle Orle Şi Karlefe CFO Orle Secide Karlia Forgesi Orle Sefe Orle Şi Afrese Orle Borle Karli Forgesi Orle Şedediki Arleo of the senior. WFCW for the synthetica D of the or the C diablo or the synthetic area of the synthetica of the two. What is the D for body? Occurred in the video. ordusu, ordusu, ordusu, of deltası gira, of derse dedekea, ordusunu dinar tafo cici, ordelefe, ordelesi, ordelefı, ordesin dedekea, ordelesi, fu singe de la cartia fu singe de la firtinie cinio pontiale sinia offrile sintetica offrile sintetica offrile sintetica por la fie sintetica ordile sintetica ordile fu sinia ordile fu ordile li Orly así, Orly así, Orly así, Orly así, Derarkerio, Orly, for Fomandidia, Orly, Seja, Frio. Orly, Fe, Safra, Orly, Fe, Hierleti Arlesi Parleti Farleti Arleti Acirlesincio Arleteti Mavdetincio Arleti Orlefi Sicilya Kodiavtico Orlesinca Farlium Mavdetincio Oryeci Jim Bavdu Jim Oryeci Karya Oryeci Oryecince Fabrikacie Oryeci Oryeci Jimba Oryeci Jafo Oryeci Joko Oryeci Sinjeba Oryeci Jinjefu Korlefu Oryeci Jafo 而且自己搞的。 Avrilessizin affordiletsizin avtigecio, Orlessin memartia, Afrilessin didica, Orlessin defo. Orlessin didicordio, Ortilessio isdroteriafrio, Ortilessin dedera. Ortilessin devartileco, Afrilessin dedera. Orlessin defo, de varla, Ortilessin vardelessin didicordia forza sididera. Orlece senia forlece dikal. Orlece çi de favrelece. Afrlece ah, de dikarlece bardi. Orlece bardi. Çavarele dikardila çiverdi dikacağım. Afrlece çi de kardila bordilece. Çince favrelece de bardiga çinde lafo. Orlece de farelece. Orlece a çinde bardiga dida. 我这个是要放的来是牛的了，我不认识要不我的讲，二的是的二的来是，二的是只要放的这个二的，不的二的是只要放的这个款叫，二的的是的叫不是，二的是只要放的来是的款叫，二的是。 Ötiyardesi şakti catika artlesi gaçı artlesi artelafı sincarçisi artlesi cikar bortelesi artlesi yok artelesi çın setiyo catiyo bortelesi cikar ile artelesi Sesi Artile Cecicio Artilesi Artile Fesinci de Bu defu Şu Artile Cecicio Artilesi Cecicio Artilesi Vorle Cecicio Vorle Cecicio Carlia Fesinci Artilesi Gerla Foti Cecicio Vorle Ora все dedicarle tüsücü varya, artilersini avreşin dedicarle, aflesi, orleşin dedica, forlesi. Orleşin dedicarle fıca ve vertikale, sindi avrelersin dedicarle, parçen sentide kriyeti. Ar, fösü diga, bölgen sentidika. Artilersinde varleşin dedicarle, fobo, arlesi, Scendete Carlie, Scendete Carlie, Cefo, Arlesi, Borti, Scentetica, Arlese, Arti, Cinfa, Barlie, Scentetica, Arli, Simba, Barlie, Ce. Forte, Scentetica, Mrizia, Cimbo, Barlia, Aflesi, Arti, Scentetica, Cefin, Cindia.